dije en el video pasado, quería hacer un video más a fondo sobre High Rise, entonces aquí se los tengo. La verdad es que tengo mucha vergüenza porque para poder poner la luz tuve que abrir las cortinas, entonces todos me están viendo desde la calle, pero bueno. Ok, vamos a empezar con lo más importante según yo. La Storyfront. Front Es lo más importante según yo porque aquí surge toda la magia, más que nada son tiendas individuales para cada persona que juega, es decir, cada persona que juega va a tener una storefront, que es como un mini mercadillo. Es decir, aquí no existe el mercadillo como en no, todos tienen sus pequeñas tiendas o grandes tiendas donde publican las cosas que venden. Así que si quieres comprar algo más barato es mejor que entres a la storefront de cualquier persona que lo compres en el catálogo. ¿Cómo funciona esto? Hay ítems que son tradeables y ítems que son no tradeables, entonces si tú vender, lo publicas en tu tienda, no le pones precio, el precio te lo pregunto cuando alguien está interesado, entonces ahí tú dices cuesta tanto o cuesta tanto. Ok, lo siguiente importante son las gachas. Las gachas están en la tienda donde hay distintas categorías, como por ejemplo gótico, Barbie, cosas así, y te sale un ítem al azar de esa categoría. Normalmente no es muy económico comprar de estas gachas, yo no lo recomiendo, a no ser que tengas <laughs> mucho dinero y puedas gastarlo porque cuesta 200 y normalmente los rares de estas gachas acaban siendo vendidos en 50 de gold, así que no es muy económico. A no ser que quieras conseguir el legendario o el epic o algo así y tengas mucho dinero. Lo que yo recomiendo hacer es buscar en la Storyfront de todos los personajes que te vayas encontrando si está el item que tú quieres y te va a salir más barato que 200 de gold. Ok, en este juego existen tradeos que funcionan exactamente igual que en Java, así que no tengo que explicarlo mucho, pero son tradeos normalmente aquí es igual de difícil que un Jabo, pero es más divertido. Ok, esto necesito leerlo, lo siento si me veo estúpida leyéndolo para poder guiarme bien y poder dárselos a entender bien porque si no, no me van a comprender. Ok, de lo que quiero hablar es de los precios. Hay algo muy importante y es que algunos ítems antiguos, muy antiguos, tienen precios extremadamente súper elevados y lo valen <laughs> porque son difíciles de, encontrar, entonces por eso el precio, por la dificultad, pero bueno, está en cada uno decidir si vale la pena, pero sí, normalmente los ítems antiguos son muy, muy caros. Les voy a explicar cómo se dividen los ítems. Se dividen en comunes, que son no tradeables, rares, epics y legendaries. El precio de todos estos ítems es muy relativo, pero los rares cuando salen una gacha normalmente los venden desde 50 créditos a 100 dependiendo de su nivel de importancia, pero hay rares que son antiguos que cuestan hasta 10.000 de gold. Así que es muy muy relativo y no podía decirles realmente los precios de todos los rares, pero si quieren jugar y quieren saber los precios más o menos, les voy a dejar abajo una guía que encontré de los precios. En general no están todos, todos, todos los ítems, pero hay varios precios por si quieren una idea. Los epics normalmente los encuentras desde 300 de gold hasta la cantidad que tú te imagines, pero si tienes suerte puedes encontrarlos a 200, rara vez a 100, a 300 es bastante común y a 500. Ok, y los legendarios son más caros, yo los he visto desde 2000, 1500, hasta lo que tú te imaginas porque es muy difícil de conseguir. Los legendarios normalmente los consigues cuando completas una gacha, aquí les voy a dejar una imagen, entonces es pues, precio elevado es por la dificultad de conseguirlo. Ok, y ahora quiero darles algunos tips para conseguir ítems más baratos o más fácilmente. Normalmente todos los ítems que yo compro los adquiero desde la Storefront de distintos usuarios. No tengo un usuario en específico al que le compro, siempre es el que está por ahí vendiendo lo que yo necesito, pero normalmente los ítems son más económicos, mucho más económicos. Y también vas a encontrar ítems en la Storefront de los usuarios que ya no se están vendiendo. Obviamente van a ser un poco más caros, pero, o sea, si realmente quieres el ítem. Ok, para conseguir un legendario necesitas completar una gacha entera, que puede ser bastante difícil y bastante caro. Pero si realmente quieres ese legendario, tienes que considerar si es más barato completar la gacha entera o comprarlo directamente. En estas gachas también puedes conseguir epics, que estarías pagando 200 euros por un epic, que probablemente puedes vender en 500, 1000 o más, dependiendo de, bueno, de cómo vaya dependiendo de cómo vaya la cosa, porque la verdad depende de la gacha, el precio de los Epics es muy relativo. O puedes comprarlo directamente por 500 o 1000 y te ahorras el estar intentando que te aparezca la gacha, o sea, es decisión de cada uno. Otra forma de conseguir dinero y también ítems es hacer los eventos. Por favor, trabajen muy duro en los eventos y únanse a una KU que sea amorosa, porque hay rewards los eventos por individual, por lo que haces tú solito, y por tu crew, por lo que hacen todos en grupo. Así que es muy importante tener una buena crew con la que te sientas acogido y que trabajen todos juntos para que todos juntos ganen una reward muy muy buena que después puedes vender, puedes quedártela, lo que tú quieras. También en los eventos si consigues llegar a un rank bastante alto puedes conseguir un free spin y con eso puedes tener un spin y quién sabe quizás te sale un epic. Pero nada queridos, espero que les haya gustado este video, que les haya servido y que descarguen el juego. Así que nada, Adiós.